Ciao a tutti e benvenuti! Oggi terza puntata dei consigli di Laura, però prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella notifiche per non perdere i prossimi video. Però ora sigla! marsiglia e acqua andremo a fare questo detersivo. L'ho provato, l'ho testato, funziona e lava. Pezzo di sapone 4 centesimi, con 4 centesimi ho fatto eh, 3 litri di detersivo. Il detersivo deve avere questa consistenza, deve essere gelatinoso. Per la dose, per la dose dovete un attimo regolarvi voi, mm io di solito mezza vaschetta come, come l'altro quindi la consistenza è questa questa qui io ho guardato varie ricette anche su internet per trovare de delle cose un po' fattibili diciamo che questa è una di quelle e come consistenza vedete deve rimanere appunto così però ho visto che nelle ricette mm, che di solito girano c'è 2 litri e mezzo di acqua e 250 grammi di sapone di Marsiglia ma nel mio caso i 250 grammi ho visto che diventa troppo solido il detersivo, non si può usare quindi io ne ho messo 3 litri praticamente, no 3 litri e mezzo, ne ho messi 3 litri 3,5 con 250 grammi ed è diventato di questa consistenza wow evidente, seguite le dosi che ci sono nelle indicazioni, però vi volevo ricordare che io personalmente non ho messo le gocce di profumo perché non ce l'avevo in casa, però le gocce di profumo, l'essenza, mettetela, io ho messo del profumo un po' così, il profumo che metto di solito io, ho messo qualche goccia e diventa profumato, però se c'è l'olio di essenza ancora meglio eh, quindi seguite le dosi. Una cosa che vi volevo ricordare, a parte che il bicarbonato è un ottimo disinfestante, disinfestante dobbiamo uccidere gli animali, disinfettante e, e anche l'aceto disinfetta e ammorbidisce molto. Quando voi lo mettete nella bottiglia, il bicarbonato non so se si vede, si deposita nel fondo perché è più pesante. Quindi prima di andarlo a inserire nella lavatrice, nella vaschetta eh, del risciacquo, lo scuotete. Lo scuotete ed ecco fatto. Pronto. Ricordatevi le gocce, l'essenza, mm, il profumo di essenza, quindi o che sia il T3, o che sia la menta o la lavanda, quello che volete, quello che vi piace consigli anche da darmi. Se volete voi dei consigli scrivetelo nell'info box, e sarò lieta di rispondervi. Ora vi saluto, vi mando un grosso bacio e abbiate cura di voi stessi. Ciao!